Olá, it's me Taya e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho aqui vos ensinar um make-up look muito, muito fácil. Eu vou começar por aplicar o primer da MAC. Esse. Eu vou pôr na testa. Primer aqui da, da MAC, eu vou passar esse setting spray antes de pôr a minha base. Agora que a minha pele já secou, eu vou usar o Spoolie Brush. Vou começar por escovar tudo numa só direção. Eu tenho aqui um espelho. começar por fazer as sobrancelhas. Eu gosto de puxar Então, primeiro passo aqui embaixo até o fim, depois passo em cima E para ficar mais natural, faço esses movimentos à frente. Então vou pegar o Spolibrush de novo e vou esfumar mais uma vez. Agora vou usar esse corretivo da MAC Vou deixar o número da cor embaixo. Para esfumar melhor, vou usar esse pincel aqui. da paleta Huda Beauty. Essa paleta aqui. Vou usar essa cor aqui Agora eu vou usar esse pincel aqui para esfumar. Agora eu vou usar essa cor aqui e vou aplicar nessa parte bocado e vou aplicar aqui no canto. Esse pincel aqui Agora eu vou aplicar essa cor aqui. Vou usar esse eyeliner da Essence. Agora vou usar esse rímel da Essence como eu faço esse look. Se gostaram, não esqueçam de comentar, subscrever, partilhar e deixar um like.